bate o próprio filho para fazer dele um homem inteligente. hoje é aquele moleque né, é que se vinga, até de quem te carregou na barriga, se vinga. De quem te deu comida, se vinga. De quem te deu abrigo, se vinga. De quem te alfabetizou, se vinga. Um pai bate no próprio filho para fazer dele um homem forte. Hoje né, é aquele moleque se vinga. Por que separou das brigas, se vinga Por que soprou suas feridas, se vinga De quem te aconselhou, se vinga De quem te limpou, se vinga Uma mãe bate no próprio filho pra fazer dele um homem inteligente Hoje aquele moleque se vinga Até de quem te carregou na barriga, se vinga De quem te deu comida, se vinga quem te deu a bico se vinga E quem te alfabetizou se vinga Um pai bate no papo filho pra fazer dele um homem forte Hoje aquele moleque se vinga E quem te separou das brigas se vinga De quem sofreu suas feridas se vinga de quem te aconselhou, se vinga. De quem te limpou, se vinga bate no próprio filho para fazer dele um homem inteligente. Hoje aquele moleque se vinga, até de quem te carregou na barriga se vinga, de quem te deu comida se vinga, de quem te deu abrigo se vinga, de quem te alfabetizou se vinga. Um pai bate no próprio filho para fazer dele um homem forte. Hoje aquele moleque se vinga. De quem te separou das brigas, se vinga De quem sofreu suas feridas, se vinga De quem te aconselhou, se vinga De quem te limpou, se vinga